Bienvenidos a la novena versión del Diplomado en Ventilación Mecánica de la Fundación Neumológica Colombiana. La pandemia hizo que los dos años anteriores modificáramos un poco la manera de funcionar y de desarrollar este proceso académico. Sin embargo, este año los esperamos de nuevo aquí con nosotros para compartir. Queremos nuevamente, desde un abordaje fisiológico, lograr transmitirles a ustedes y generar las competencias para tener la posibilidad de ventilar pacientes en las diferentes patologías. La ventilación mecánica es una de las herramientas claves para obtener desenlaces satisfactorios en nuestros pacientes. Tendremos la oportunidad de reconocer la evolución histórica de la ventilación mecánica, cómo se construyeron todos los conceptos fisiológicos que apoyan hoy nuestras decisiones. Nos apoyaremos en simuladores básicos y llegaremos hasta la posibilidad de entender y conocer los equipos de remoción de CO2. Tenemos diferentes equipos y tecnología, tecnología de punta como la impedanciometría tomográfica, que esperamos que con las investigaciones actuales modifiquen los planteamientos que hacemos de titulación de vida los diferentes modos ventilatorios espontáneos, los equipos que existen para controlar y favorecer los procesos de rehabilitación pulmonar y física de nuestros pacientes, siempre contando con el apoyo de simuladores de última tecnología, simuladores que no solamente nos van a permitir evaluar y conocer la mecánica pulmonar normal, sino también simular las diferentes patologías y también Aprenderemos cómo el conocimiento nos permite generar nuevas expectativas, pensar que en nuestro país también podemos desarrollar nuevas tecnologías como nuestro ventilador que pudimos en compañía de la Universidad de La Sabana poder desarrollar para apoyar a nuestros pacientes en épocas de pandemia. Sean todos bienvenidos a nuestro próximo diplomado en ventilación mecánica.